Yeah. anak-anak jangan lari-lari ya habis ini kita kumpul semua ayo siapa yang mau ikut mama pergi ke tempat permainan di mana ma? di batu ayo aku mau ikut aku juga aku juga aku juga aku juga ayo kita bareng-bareng ke sana ayo Ayo anak-anak, siapa yang mau naik ayunan? Aku mah, aku mah. Ya udah gantian, gantian, gantian ya, gantian. Ya, ya. ya. Uh, enak banget, aku mau naik. Apa ya? Aku mau naik yang mana? Tak bisa. Mau naik yang mana? Tak bisa. Tak bisa, Ma. Ma, pas ku pegangkan Jessica naik apa ya? Oh, naik perosotan aja. Oh iya lah. Hah, sakit. <laughs> pelan ya iya mama aku naik apaan ma mainannya sudah full ya udah kamu beli es krim aja apa permen gitu sana beneran ma iya ini duitnya iya. makasih mama basah cekek kok nggak bisa duduk aku ya kan pening nyam nyam nyam nyam nyam nyam duit nah duit nah kan nggak ada orang nah